Hovedbakgrunnen for at den er oppe nå, det er jo eh, eh at man etterlyser status i forhold til etterforskning av eh, drap på et fagforeningsmedlem og, to, og en fagforeningsleder og to streikende arbeidere i 2012. Eh, og ber på en måte om at regjeringen skal gi detaljert informasjon og statistikk eh, over registreringer av fagforeninger. som eh, og hvorfor registrerte fagforeninger innen visse sektorer er Eh, de representerer veldig, veldig få arbeidstakere. Mens, eh, mens, det er veldig, mange fagforeninger som er blitt avvist og blitt registrert eh, i samme sektorer. Så det er, det er både på en måte vold mot fagforeningsledere og fagforeningsmedlemmer, og det er hindringer i forhold til å få lov til å registrere seg som fagforening. Det er vel også innblanding fra myndighetens side, med både politi og ja, det er, <clears throat> det er eh, både innblanding og, og, og, påvirkning av eh, fagforeningsvalg. Og, eh, og det er også restriksjoner i streikeretten. Og det er også fulgt opp da med ulike straffemetoder som blir iverksatt. Så det er, relativ, det er et land hvor det er veldig vanskelig å drive fagforening. Samtidig som det er et land hvor arbeidssituasjonen for arbeidstakerne og sikkerheten på arbeidsplassen er særdeles farlig. Eh, det har vi jo sett eh, ikke minst siste år i forhold til eh, den fabrikken som kollapset.